El VIH es, eh, significa las siglas virus de inmunodeficiencia humana y es un virus que ataca al ser humano y que específicamente va a afectar al sistema inmunológico disminuyendo la función de este y por lo tanto eh, dejando al organismo con una susceptibilidad para sufrir enfermedades. El VIH es la enfermedad en su totalidad, es decir, desde que se infecta una persona hasta que claudica el sistema inmune. SIDA es solamente la etapa final de la enfermedad. Más o menos eh, los promedios de los tiempos son entre 5 a 8 años. Es decir, una persona que se infecta por VIH puede pasar 4 o 5 años sin tener ninguna manifestación hablando clínicamente, o sea, no sentirse mal, eh, sentirse con ganas, con energía, hacer su vida completamente normal, pero ya estar infectado por VIH. Y eh, años después, cuando ya entra a la etapa de SIDA, es cuando empieza a manifestar algunas cosas y es cuando se hacen en algunas ocasiones los diagnósticos. Entonces, realmente una persona puede ser infectante desde el mismo momento en que esa persona sufre ya con la enfermedad hasta, claro, hasta que termine en SIDA. Pero lo más importante aquí es saber que la primera etapa donde está asintomático, esa persona es contagiosa. El día de hoy no existe una cura para el VIH, pero sí hay tratamientos que son bastante específicos y muy potentes. Ya una persona al día de hoy prácticamente no fallece por VIH, es decir, eh, si está bien diagnosticado y toma su tratamiento, esa persona podrá vivir por arriba de los 80 o 90 años. La enfermedad al día de hoy ya se considera como una de las enfermedades crónicas. Sin embargo, claro, no es una enfermedad que el paciente pueda llevar solo, siempre tiene que ir de la mano con un especialista.